Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti ovviamente. Siete sempre di più, il che non fa che rendermi contenta e motivata a proseguire in questo percorso delle erbe tintorie. Um, oggi voglio farvi un confronto tra il rabarbaro e la curcuma perché non appena vi ho presentato Mm, l'altra settimana il Rabarbaro come new entry sullo shop online, mi avete scritto ma scusa possiamo utilizzare al posto del Rabarbaro la curcuma? Eh, colorano in modo uguale i capelli? Ebbene, oggi sono in grado di darvi queste risposte e farvi vedere anche i test che ho fatto sulle ciocche um, bionde. Prima di parlare delle similitudini oppure delle differenze che ci sono eh, tra queste due piante parliamo della curcuma perché il grabarbaro l'abbiamo già conosciuto vi lascio il link anche nell'info box del video ehm, se volete appunto approfondire oppure se vi è sfuggito come video eh, la curcuma è una pianta eh, indiana dal colore giallo arancione che si chiama curcuma longa e la polvere della curcuma viene ehm, ottenuta attraverso eh, l'essiccazione e la pol polverizzazione del rizoma di questa pianta. È una pianta altamente tintoria, quindi tinge altrettanto tanto come il rabarbaro. È da sempre utilizzata per la colorazione anche dei tessuti, ma anche della pelle e anche dei capelli da sempre, praticamente è una, una delle erbe tintorie tradizionali indiane. Prima di parlare di cosa le differenze parliamo delle similitudini tra rabarbaro e curcuma. Sono tutte e due delle piante altamente tintorie, quindi mi raccomando se decidete di utilizzarle nel vostro mix eh, utilizzate sempre dei guanti monouso e anche delle federe eh, su cui magari vi appoggiate oppure degli asciugamani che si possono lavare ad alte temperature per riuscire a poi tornare al colore originale della federa oppure dell'asciugamano. Sono uh, delle piante che uh, eh, colorano tono su tono, quindi non schiariscono i capelli, regalano ai capelli dei riflessi dorati, ma vedremo in cosa si differenziano questi riflessi dorati che lasciano sui nostri capelli non vanno quasi mai usate pure appunto sui, eh, sui, capelli proprio perché tingono tantissimo e proprio per questo vanno sempre utilizzate eh, in mix con altre erbe e tintore proprio per riuscire a diluire questo forte potere tintorio. C'è da eh, dire che colorano i capelli bianchi ma non tingono i capelli in modo permanente perché la loro mo molecola tintoria non lega con la cheratina presente nel fusto come fa il lausone che è presente nella lausonia. Semmai se volete ottenere un effetto più duraturo dovete eh, utilizzare eh, un mix in cui è presente anche la lausonia che magari facilita appunto la presa presa della molecola tintoria della rabarbaro oppure della curcuma sui vostri capelli. Per tutti e due, proprio perché sono altamente tintori, va fatto sempre, è obbligatorio il test di prova su una ciocca prima, proprio perché poi, eh, insomma, eh, potete pensare eh, perché vedete magari un test di prova fatto su una ciocca di qualcuno oppure appunto vedete nel mio video oppure vedete, eh, vedete il risultato sui capelli di qualcun altro no, dovete assolutamente fare un test di prova sui vostri capelli perché ogni capello è un mondo a sé e reagisce in modo diverso quindi mi raccomando il test di prova assolutamente fa da fare prima di procedere su tutta la chioma Premessa anche in questo video perché vedo che c'è sempre un po' di confusione se la lausonia e il rabarbaro sono delle erbe riflessanti eh, che lasciano appunto dei eh, riflessi biondi sui capelli chiari questo non vuol dire che se avete dei capelli medio scuri i vostri capelli otterranno dei, cap dei riflessi dorati ricordiamoci che le erbe tintorie non contengono agenti schiarenti quindi non mi stancherò mai di ripeterlo quindi eh, se applicate, fate un impacco con il rabarbaro oppure con la curcuma sui vostri capelli eh, scuri noterrete mm, magari qualche eh, riflesso un po' più caldo ma assolutamente non dorato quindi sono delle erbe tintorie riflessanti dedicate eh, soprattutto eh, per colorare ehm, i capelli eh, chiari che siano tinti o meno ma comunque chiari come colorano i capelli chiari la curcuma al confronto del rabarbaro vi farò vedere i test che ho fatto sulle ciocche bionde io li ho già qui e ve li faccio vedere ovviamente eh, preferisco farveli vedere in primo piano eh, qui abbiamo in pH acido, quindi ho acidificato la pastella eh, con del succo di limone, sia la pastella del rabarbaro che del, della um, curcuma. Come vedete la, il colore rilasciato dalla curcuma sui capelli eh, biondi è un giallo fluorescente, un giallo che ricorda quasi eh, il giallo Simpson, mentre il colore del eh, rabarbaro è un colore miele quasi, è un colore che ricorda il colore del grano, quindi è molto molto più, più caldo, uh, mentre il, il mm, biondo giallo fluorescente ha dei sottotoni uh, molto freddi. Per quanto riguarda il, um, la curcuma e il rabarbaro in un ambiente basico, quindi ho aggiunto del bicarbonato all'impasto uh, creato appunto eh, con la curcuma o con ehm, il rabarbaro e come vedete eh, la, mentre la curcuma risulta in questo ramatto eh, dai riflessi dorati, bellissimo secondo me, quindi ideale soprattutto per chi appunto è un biondo cenere con già eh, dei eh, riflessi ramati naturali, potrebbe mh, mm, veramente vivacizzare tantissimo il colore eh, regalando questi riflessi dorati che vi farò vedere anche alla luce del sole come come eh, risultano, mentre il colore del rabarbaro in ambiente mh, mm, eh, basico è stupendo secondo me perché è questo eh, rosso che assieme alla, alla usonia potrebbe tranquillamente dare su un capello chiaro, il famoso biondo veneziano, quindi eh, veramente ha, ha, questa punta eh, un po' più rossiccia, più ramata, che porta appunto va più sul, sul rosso, che è stupendo, poi ovviamente va a gusti quindi uh, vi farò vedere adesso anche uh, i uh, mix che io ho ottenuto appunto provando ad utilizzare il rabarbaro quindi il biondo ramato oppure il biondo veneziano però veramente ce ne sarebbero una miriade di possibilità di mix che uno potrebbe fare per ottenere svariate tonalità di biondo eh, utilizzando queste eh, due eh, erbe eh, tintorie riflessanti. Questi approfondimenti sul rabarbaro e sulla eh, curcuma eh, direi che sono essenziali per chi vuole utilizzare in maniera consapevole le erbe tintorie e vuole capire l'intensità che un'erba mm, tintoria come la, il rabarbaro oppure come la curcuma può ehm, raggiungere sui propri capelli ma mh, mm, vi aiuta anche a capire le potenzialità di queste erbe tintore riflessanti. Ci sono veramente tantissimi mix che uno eh, può fare, eh, può sperimentare, bisogna solo armarsi di pazienza e tanta buona volontà, però eh, veramente la natura è stata più che generosa con noi. Se vogliamo utilizzare delle alternative naturali per colorare i nostri capelli direi che il range di, di scelta che abbiamo a disposizione è eh, svariato. Ovviamente non potranno mai sposare le esigenze di tutti noi, eh, io lo continuo a ripetere proprio perché eh, come tutte le cose in questo mondo ci sono sempre i pro e i contro nell'utilizzare le erbe tintorie quindi valutate voi, fate la vostra scelta e ehm, insomma godete di una chioma salutare possibilmente spero che il video vi sia piaciuto eh, vi sia tornato utile e sono sicura che anche a voi è piaciuto vedere eh, come il colore può variare eh, e come può influenzare il pH eh, il colore che eh, raggiungiamo sui nostri capelli fatemi sapere se avete delle do domande dei dubbi qui eh, nei um, commenti condividete il video con le vostre amiche oppure su Facebook o dove ritenete più opportuno iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo tutorial ciao